सरले आफ्नो परिचय ठेगाना भनिदिनु होला आफ्नो अभियानको पनि कुरा गरिदिनु होला हस् मेरो नाम चन्द्रप्रसाद अधिकारी हो म पेसाले किसान हो मेरो पैतृक पेसा नै कृषि हो र म मेरो जीवनकाल चाहिँ कृषिमा दुई हजार तिस सालबाट सुरु भयो जति बेला म सोह्र वर्षको थिएँ त्यसबाट म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो प्राङ्गारिक कृषिको कुरा त्यति बेला हामीलाई थाहा थिएन हामी त्यति बेला कृषि रसायनहरू प्रयोग गरेर खेती गऱ्यौँ सोह्र वर्ष जति कृषि रसायन प्रयोग गरेर खेती गरिसकेपछि दुई हजार सत्तालिस सालदेखिबाट यो प्राङ्गारिक कृषि अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रकारको रसायन प्रयोग नगरिकन खेतीपाती सुरुवात भयो किन भन्दा बिचमा चाहिँ यो कृषि रसायनबाट पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै ठुला समस्याहरू आए रोग किराको प्रकोप पनि त्यत्तिकै बढ्यो माटोको गुणस्तर एकदम कमजोर भयो कडापन आयो माटोमा त्यसले गर्दाखेरि लागत बढ्दै गयो अनि त्यसपछि प्राङ्गारिक कृषितर्फ रासायनिक कृषि पद्धति छोडेर प्राङ्गारिक कृषितर्फ उन्मुख भयौँ र यसलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ तालिम दिनुभयो हामीले तालिम पनि लियौँ त्यसपछि गएर चाहिँ कसरी चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको चाहिँ प्रयोग बढाउने रास रसायनलाई चाहिँ रसायनको विकल्पमा के के चिजहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिक बढी धेरै हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र हामीले त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ सरकारी सहयोग चाहिँ प्राप्त भएन तर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरे र संस्थागत रूपमा नभए पनि विभिन्न संस्थामा र रहेका विज्ञहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र त्यसपछि हामी चाहिँ यसरी नै क्रमिक रूपमा लाग्यौँ तर प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिएन र हामीले के गर्यौँ भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमै गठन भएका दुईवटा समूहहरूलाई एकीकरण गरेर अनि हामीले चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादक सहकारी संस्था भनेर सहकारी संस्था स्थापना गऱ्यौँ यो चाहिँ दुई हजार उनासाठी सालमा वैशाख एक गतेको दिन पारेर हामीले सुरुवात गरेको र दुई हजार एकसठी सालमा यसलाई हामीले विधिवत रूपमा दर्ता गरेर सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले अहिले हामीसँग चाहिँ त्यति बेलाबाट हामीले प्रमाणीकरणका प्रक्रियाहरू पनि सुरु गऱ्यौँ बिचमा एक्कासीजना हामीसित सदस्यहरू हुनुभयो एक सय बिस बिघा जमिन भयो हाम्रो र हामी प्राङ्गारिकतिर चाहिँ लाग्ने भनेर एउटा चाहिँ माहौल तयार भयो तर चाहिँ बिचमा चाहिँ विभिन्न खालका बाधा अडचनहरू आए अनि त्यसपछि यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले झारनाशक विषादीहरूको प्रचार प्रसारदेखि लिएर गएर किसानहरूलाई त्यतातिर आकर्षण गर्यो र किसानहरू चाहिँ झारनाशक विषादीहरू प्रयोग गर्न थाले हाम्रा प्राङ्गारिक र खेती गर्दै आएका किसानहरू पनि यहाँ चाहिँ गाजरको यो चाहिँ पकेट एरिया पनि हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यतातिर उन्मुख हुनुभयो र अहिले हामी जम्मा दुई सय दुईजना सहकारीका सदस्यहरूमा चाहिँ सबैले अनिवार्य रूपमा दुई कट्ठा चाहिँ प्राङ्गारिक गर्नुहुन्छ हाम्रो विधानमै त्यो उल्लेख छ र त्यो त्योमध्ये एकतिसजना मात्रै पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक खेती गर्ने हुनुहुन्छ अरू चाहिँ त्यो झारनाशक विषादीको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तो खालको अवस्था छ र पनि अब सबैको चाहना के छ भने झारनाशक विषादी प्रयोग गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने अरू किसानहरूको पनि चाहना छ अब त्यो खालको वातावरण बनाउन पनि हामी प्रयास गरिरहेछौँ विभिन्न खालका विधिहरू अवलम्बन गरेर यो झार व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो ठाउँ चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक बनाउन पनि सकिन्छ